Sudah bilang. Ah, ada kakak Chris. Nih, aduh nih. Gantengnya sama gantengnya. Gini nih, gini nih harusnya nih. Gini harusnya begini. Kenapa urutannya begini? Paling jelek, bukan, gantengnya bukan, paling bukan, bukan. bukan. Enggak. Ini rambut baru sehari cukur. <laughs> Sebulan setahun setahun oke jangan jangan lupa nonton ya adik hati ya Oh. Keren akhirnya ketemu Kobe lagi, senang deh. Oh iya, berapa tahun kita? Iya. berapa tahun? Orang baik nih. Berkat atas Bukan, Bukan, ini orang baik nih. Kalau gue kan baik-baik aja. Iya. Udah, orang saya kepikiran deh namanya anak saya ada rajanya. <laughs> Raja Revan. udah bilang. Ah, ada kakak Grace. Nih, aduh nih. Gantengnya sama gantengnya. Gini nih, gini nih harusnya nih. Gini harusnya begini. Kenapa urutan begini? Paling jelek, nah, bukan gantengnya. Lagi senang deh. Oh, iya, berapa tahun kita? Ya. berapa tahun? Orang baik nih. Berkata sekolah. Bukan, ini orang baik nih. Iya. Kalau gue kan baik-baik aja. Udah saya, saya kepikiran deh namain anak saya ada rajanya. <laughs> Iya, Raja Leslar gitu.